DJ.

去巴黎铁塔，我们去布拉格桥下，我们去最浪漫、最动人但别人不知道的地方啊。o k bro, come party ho，小姐姐管够的酒肉，网卡乌黑肤质都要喷它。Q，几个电脑玩起来，衣袖在双手。 looking 我们去巴黎铁塔，我们去布拉格桥下，我们去最浪漫、最动人但别人不知道的地方啊。OK，bro，come party h o e 小姐姐管够的酒肉，网卡乌黑，付出都要喷他。Q，金克电脑玩起来衣袖在一起。 baby. Clearly, I don't see myself list. She said. 有我乐逍遥。